Soc conservador restaurador d'aquí del museu i la nostra feina és eh, sobretot conservar les obres abans que es degradin i quan ja ha passat alguna cosa eh, restaurem. Qualsevol peça que arriba al museu, el primer, el primer que es fa és revisar-la i fem un informe d'entrada. Hem obert totes les caixes per veure en quin estat de conservació estaven i a partir d'aquest moment doncs, començarem a treballar. Doncs fem un diagnòstic. intentem no haver de restaurar, o sigui, intentem fer intervencions conservatives. És una mica com la salut, la salut conservativa, no? Pues doncs això seria igual, però aplicat a les, a les eh, obres d'art.